Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje temos uma entrevista muito especial para vocês. A conversa está incrível, incrível. Eu tenho certeza que vocês também vão gostar de assistir, tanto quanto eu gostei de fazer essa entrevista. Como vocês sabem, né, o Equador vive já há mais de 10, há 10 dias uma onda intensa de protestos, o que tem despertado a atenção de toda a região para o que está acontecendo no país. Os indígenas equatorianos foram responsáveis, entre os anos 90 e 2000, pela queda de três presidentes. Por isso que há nesse momento uma grande tensão sobre o que vai acontecer aí no país né, nos próximos dias. Para tratar desse assunto, nós conversamos com o ex-embaixador itinerante para temas estratégicos durante a gestão do Rafael Correia, Ramon Torres Galarza, que está em Quito, no Equador. Na conversa, nós falamos sobre a força da mobilização social, a necessidade de retomar um projeto de integração latino-americana e os problemas que decorrem desse neoliberalismo que a gente está vivendo na região. O Galarza chama esse processo de neocolonialismo. Mas antes de começar o vídeo, eu quero te convidar a curtir nossa página no Facebook, seguir a gente no Twitter e no Instagram e se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. É muito importante lembrar também que nós temos uma campanha de financiamento coletivo no Catarse. A gente já atingiu a metade da meta, mas para conquistar a outra metade, a gente precisa do seu apoio. Acesse www.catarse.me barra Diálogos do Sul e contribua com o quanto você puder. Bom, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Agora solta o vídeo, vamos ficar aí com essa entrevista. Bem, senhor embaixador, por favor, poderias contar-nos que é o que está passando de uma maneira um pouco em forma de resumo? O que está passando agora em Equador? Qual é a situação actual eh, hoy día ahí? Eh, hoy se cumplen 10 días del el paro general decretado en contra de las medidas de ajuste neoliberal y es un paro que involucra a sectores distintos del pueblo ecuatoriano. Hay estudiantes, trabajadores e indígenas principalmente. Es un paro que aplica un ajuste neoliberal despiadado a partir de una represión brutal desencadenada por la policía y el ejército, y evidentemente es un paro cuyas características son inéditas en la vida democrática del Ecuador. Nunca en el Ecuador un paro general duró tantos días ni tuvo tanta violencia represiva por, por parte del Estado ecuatoriano. Esas características son inéditas en la vida democrática del Ecuador y evidentemente la cantidad de víctimas de violencia suman ya varios muertos, miles de heridos, detenidos arbitrariamente, sin procedimientos adecuados, es decir, en vilo se encuentra todo el Estado de Derecho y esas características también son inéditas, es decir, cómo el Estado de Derecho en el Ecuador está siendo violentado por las políticas de ajuste neoliberal. Las características del movimiento indígena son características históricas en el Ecuador que después de un momento a lo largo de nuestra conversación las iremos analizando. Es una medida entonces, es un paro en reacción popular y nacional a medidas de ajuste neoliberal cuyo impacto es un impacto salvaje respecto a las condiciones de vida del pueblo ecuatoriano. Hay un descontento con el gobierno de Moreno desde hace mucho porque él fue electo eh, para hacer una continuidad del gobierno de Rafael Correa y después se volvió en contra y cambió totalmente esa política. ¿Cómo, ¿Cómo se puede entender desde afuera de Ecuador este cambio de esta política y, esa situación económica, este acuerdo con el FMI y, bien, todo lo, e, e, ese tema nos parece un poco, un poco raro lo que, lo que ocurre ahí? Lenin Moreno fue propuesto como candidato a la vicepresidencia primero y luego a la presidencia de la República del Ecuador por Alianza País, movimiento político creado por Rafael Correa Delgado. Y esa propuesta de continuidad y cambio de la revolución ciudadana en el Ecuador fue liderada precisamente por el propio Rafael Correa Delgado, quien confió la continuidad de ese proceso en el liderazgo de Lenin Moreno Garcés. Esta característica es inédita también en el caso ecuatoriano, porque se preveía, se esperaba, eh, muchos sectores del Ecuador estuvimos esperanzados en que efectivamente exista una continuidad de los logros del proceso de la Revolución Ciudadana en el Ecuador y también existan cambios en relación con los límites que tuvo ese proceso, como toda obra de construcción humana o como todo proceso en la historia política de América Latina y del Ecuador. Pero curioso y sorprendentemente, el giro neoliberal, la constitución de un gobierno empresarial, la entrega absoluta a la política exterior norteamericana, la capacidad para desintegrar los procesos de integración del cual el Ecuador formó parte, de desmantelar las políticas sociales alcanzadas en el proceso de la revolución ciudadana en el Ecuador, son las características evidentes de un giro neoliberal y de una traición no solo a Correa, sino una traición al pueblo ecuatoriano, a los logros de la Revolución Ciudadana, a los logros de la democracia en el Ecuador. Esa subordinación, esa sumisión a la política exterior norteamericana y a desintegrar la unidad latinoamericana constituyen aspectos nefastos de una política que consuma esa entrega a partir de su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y su desacuerdo con el pueblo y la democracia ecuatoriana. Esta característica entonces consolida un régimen, una visión de subordinación en contraposición a una política soberana y digna que en la década pasada el Ecuador caracterizó en el liderazgo de Correa sin lugar a dudas, pero fundamentalmente en el, proceso, de dignidad histórica y de la construcción de sujetos políticos que en el caso ecuatoriano caracterizaron a la revolución en el Ecuador como una revolución en democracia, como una democracia en revolución. Estas características entonces constituyen aspectos que debemos comprenderlos en tres dimensiones. La primera, el neoliberalismo se está aplicando en América Latina a sangre y fuego. Vivimos una dictadura neoliberal del capital y del capitalismo en función de intereses corporativos y empresariales que prescinden de los estados, no requieren de las democracias para operar libre e impunemente para garantizar los privilegios del capital sobre la sociedad, sobre los estados, sobre las personas, sobre la naturaleza. Vivimos entonces en América Latina una dictadura del neoliberalismo que prescinde del Estado, que prescinde de las sociedades, que prescinde de las culturas. Esa característica hace que todos los regímenes democráticos en América Latina hayan sido violentados, hayan sido ocupados por una lógica implacable, endemoniada, salvaje, con la que opera el interés del capital. Y es el caso de Brasil, es el caso de Argentina, es el caso de Perú, es el caso de Colombia, es el caso lamentablemente de Ecuador, es el caso de la mayoría de países latinoamericanos y en el mundo que han sido doblegados a la dictadura del capital, a la dictadura del mercado, a la lógica implacable del consumo que determina que los países y los ciudadanos, si es que no somos consumidores, no tenemos derechos. En el momento en que se ha consolidado un régimen jurídico, una lógica corporativa empresarial internacional, son las corporaciones las que tienen más derechos que sobre los estados. Las corporaciones hoy tienen más derechos que los estados, tienen más derechos que los ciudadanos, tienen más derechos que la naturaleza, tienen más derechos que los pueblos. Y en ese sentido, entonces, los regímenes, los gobiernos, están sometidos a una implacable lógica del capital y a una presión implacable y uno de sus más consecuentes vasallos y lacayos, el Fondo Monetario Internacional. Y el momento en que el Ecuador, para aplicar sus medidas de ajuste neoliberal, hace un acuerdo con el fondo y establece un desacuerdo profundo con su pueblo, se, se generan efectos e impactos devastadores sobre la economía nacional ecuatoriana. Muy bien, ah, pero ahora en que estamos en una situación como esa, en una crisis que además de lo social también es económica, nos queda una pregunta todavía que es, ¿por qué Ecuador con la revolución ciudadana no ha logrado salir de la dolarización? no, porque ahora no pueden hacer una política monetaria, por ejemplo, son rehenes del capitalismo global, del mercado. ¿Por qué, qué pasó? ¿Por qué no lograron hacerlo? Creo que, el límite del, esquema de la dolarización, del sistema monetario que el Ecuador tiene, no, pudimos haber afirmado una soberanía monetaria ni una soberanía económica. En el caso de Ecuador, como los otros casos de los países y los proyectos progresistas, no es que vivimos en ningún caso, desde mi punto de vista, el socialismo. Coexistimos en convivencia, en conveniencia o en disputa con el capital y el capitalismo. Las alternativas que quisimos construir en relación con el capitalismo fueron tardías, fueron temerosas o fueron débiles y por tanto el sistema monetario es un sistema que controla el capital y el capitalismo. Entonces, la soberanía económica del Ecuador, la construcción de nuevos sujetos económicos y productivos fue un proceso inicial pero inconcluso, inacabado, por las características particulares de la economía y por las características particulares de nuestro proceso. No olvidemos que hemos caracterizado algunos de nosotros a estos procesos como procesos de transformación y de democracias en revolución. Por tanto, debemos reconocer los límites y las virtudes en que la democracia y la existencia del capital o del liberalismo todavía existen con muy buena salud en América Latina y en el mundo. Por eso fue importante, va a ser importante ahora derrotar nuevamente a las ilusiones y vincular con pragmático realismo una voluntad de existencia de una izquierda contemporánea que efectivamente disputa con el capital y el capitalismo nuevas opciones al terrible mal del capitalismo contemporáneo que se llama neoliberalismo. ¿Y qué salidas em, cree usted que, que, pueden, que podemos tener sobre la mesa? O sea, Em, ¿Cree que, que, Moreno debería renunciar, por ejemplo? Yo creo que nuevamente son los pueblos, son nuestras culturas, son la gente del común, la que nos devuelve la posibilidad de que seamos los académicos, los intelectuales, los partidos y los movimientos políticos que aprendamos de ellos en el Ecuador en 1919, es decir, hace 100 años, se produjo la primera, el primer levantamiento indígena en Pesillo, en Cayambe, muy cerca de Quito, 1919. Y esta característica hace que luego se produzcan simultáneos, sucesivos, permanentes levantamientos indígenas. Uno de los más característicos e importantes fue el que se dio en 1990, el levantamiento indígena con mayores características para que el Estado, la nación, la psicología social en el Ecuador descubra la insurgencia de un pueblo indígena y de movimientos sociales organizados, la constitución de un sujeto político en la historia. Eso fue en 1990. Luego, Abdalá Bucarán en 1997, Yamil Maguat en el 2000, Lucio Gutiérrez en el 2005, son depuestos por los levantamientos y la insurgencia de los pueblos indígenas que han permanecido demandando su característica de inclusión en el Estado, en la sociedad y en la economía en el Ecuador. Estas características, Vanessa, son características que nos hablan de un tema no resuelto, incluso no resuelto adecuadamente en los 10 años del proceso de la revolución ciudadana en el Ecuador. Y ese fue uno de los límites profundos del proceso de la revolución ciudadana nuestra. En ese sentido, entonces, hoy insurgen nuevamente los pueblos indígenas para representar un déficit en la historia que es la construcción de comunidades, de estados plurietnicos, multiculturales, es decir, estados que reconozcan la diversidad, que reconozcan la diversidad no como una amenaza, sino una oportunidad en favor de la economía, en favor de las culturas, en favor del desarrollo social, político y económico de nuestras naciones. Por tanto, estas características que son de la memoria histórica de una nación, hoy aparecen con inusitada fuerza para que junto con la reivindicación obrera, laboral y universitaria de jóvenes estudiantes en el Ecuador planteen a Moreno la alternativa de derogar las medidas de ajuste neoliberal y dar paso a las posibilidades de un diálogo que enfrente no los límites impuestos por el Fondo Monetario Internacional, sino los acuerdos necesarios y plurales en los que el Estado debe construir su capacidad para reorganizar la economía, reorganizar la equidad y reorganizar una justicia redistributiva. Por tanto, las posibilidades de que eh, Moreno concluya su mandato dependerán de la lógica y la voluntad insurgente de este pueblo para llevar al límite su reivindicación en la historia contemporánea ecuatoriana, pero también constituyen el límite más profundo de un gobierno y de un liderazgo que no comprende cuáles son las características de su servilismo político, de su sometimiento económico y de su olvido respecto a lo que significa una memoria en la historia del Ecuador. Vanessa, este momento, la pobreza rural en nuestro país pasó del 38.2% en el 2016 al 43.8% en el 2019. Entonces, ¿cómo es posible que no esperemos una insurgencia indígena y campesina si la pobreza rural ha crecido y casi se ha duplicado en estos años? La pobreza extrema se ha incrementado y sin embargo de eso, las ganancias extraordinarias de los bancos han aumentado del 39 396 millones en el 2017 a 554 millones el 2018. Y esta, Vanessa, es otra característica de la ecuación perversa del neoliberalismo. Mientras nuestros pueblos en el Brasil, en la Argentina, en el Ecuador, en Colombia, en Perú, son pueblos empobrecidos y embrutecidos por la lógica del capital, son los bancos, son la especulación financiera la que sigue ganando en favor de las políticas públicas de nuestros gobiernos y fundamentalmente las políticas económicas. En el caso de Brasil, en 2018, las políticas de ajuste impuestas por el Fondo Monetario Internacional fueron muy, muy similares a las que suceden en el Ecuador. Es momento entonces de que los pueblos de América Latina comprendamos la importancia de trabajar nuevamente en el sentido de lo que nos es común. Y el sentido de lo que nos es común significa integración y unidad latinoamericana. Significa economía regional latinoamericana. Significa soberanía regional latinoamericana para actuar no en contra de nadie en particular, sino en favor de nosotros mismos. Y esa característica nos debe limitar profunda y absolutamente la presencia de nefastos intereses que representa, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional. No ha existido ningún país en el mundo que con las recetas de ajuste del fondo haya superado condiciones de marginalidad de exclusión, de inequidad y de atraso. Al contrario, todas las recetas del fondo han sumado mayormente las crisis económicas de equidad y de distribución de todos los países en los que el fondo ha intervenido. Por tanto, en el caso ecuatoriano, ha despertado un pueblo, insurge un pueblo maravilloso con el liderazgo ancestral, histórico, increíble del movimiento indígena, que nuevamente nos recuerda ese sentido de pertenencia, esa identidad en la historia, esa capacidad de resistencia, esa solidaridad infinita para reconocer que ellos trabajan siempre en favor de todos. Y esa característica es una característica que hace parte de la cultura latinoamericana, porque la otra condición fundamental para nosotros, los latinoamericanos, tiene que ver con la defensa, con la valoración de nuestra cultura con una cultura de, la identidad del ser latinoamericano. E, esa aclaración fue como hermosa al respecto del rol que tienen los indígenas en la política ecuatoriana, no, no solamente de Ecuador, por supuesto, pero que, me gustaría conocer ¿Cómo, está mirando las declaraciones del presidente Moreno al respecto de una um, supuesta manipulación de la parte de Rafael Correa y de Nicolás Maduro, de esa gente que está ahí en las calles insurgida. Entonces está diciendo que es Maduro que está patrocinando, que está manejando a esa gente para que haga una desestabilización del gobierno de Ecuador. ¿Cómo está mirando eso? En la psicología social de Moreno se ha inoculado un terrible y, maléfico visión de acusarlo todo en relación con Correa. La omnipresencia de Correa en todo lo bueno, todo lo malo, todo lo feo que le ocurre al Ecuador, hace que Moreno, el morenismo y este gobierno parezca de una esquizofrenia de persecución correísta y nada más ajeno a, a eso. Y peor aún, de que se acuse al gobierno que ya varios y serios problemas tiene el gobierno de Maduro para resolverlos en Venezuela, que para estar metiéndose en problemas de otros países. Y, nada más ajeno a eso, porque la revolución bolivariana, desde Bolívar y su continuidad en la historia que fue Chávez, lo que hizo fue liberar a los pueblos, lo que hizo fue participar en procesos de independencia y de liberación de nuestros países. En el caso de Correa, es indiscutible que su vigencia de un liderazgo que este pueblo, o gran parte de este pueblo no olvida, está en la memoria política, está en la nostalgia de un liderazgo en el cual el Ecuador vio representados sus intereses y sus necesidades. Sin embargo, pensar que la política contemporánea en el Ecuador va a depender nuevamente de los límites o las virtudes del liderazgo personal de Rafael Correa Delgado, para mí constituye un límite fundamental que debemos superar. El problema principal del Ecuador no tiene que ver con correístas versus morenistas. El problema principal del Ecuador tiene que ver con condiciones actuales de un proyecto político y de un liderazgo histórico que supere los límites del proceso anterior y ponga en clave contemporánea las demandas actuales que tenemos como país, que tenemos como nación, porque es evidente que tenemos que ser capaces de pensar un proyecto con todos, un proyecto para todos, un proyecto cuya capacidad de inclusión, de multiplicación de intereses, de necesidades, nos vuelva a convocar a pensar que el Ecuador es posible, que el Ecuador es necesario. Por tanto, la visión de persecución contra el correísmo alude a un límite profundo de comprensión del momento político de Ecuador y alude también a un mandato que cree que es posible excluir y erradicar, condenar al olvido la memoria histórica que sobre Correa y la Revolución Ciudadana tiene este pueblo. Por eso hay una suerte de omnipresencia de Correa y de su memoria en relación con cada acto, con cada hecho político que este gobierno discapacitado políticamente no logra comprender para enfrentar el reto de un nuevo momento en la historia contemporánea. Ya que estamos hablando de la omnipresencia de Correa, eh, me gustaría conocer un poco también cuál es eh, la visión que, tiene al respecto de la judicialización de la política. Nosotros aquí en Brasil vivimos una cosa muy dura con el tema por, todo lo que está pasando y ya ha pasado al expresidente Lula y a otros casos de persecución que, que estamos vivenciando aquí. En Argentina tenemos también una persecución a Cristina en eh, Ecuador tenemos una situación que me parece un poco, no sé, quería conocer tu, opinión, un poco similar con la persecución a Correa, a, Jorge Glass, eh, a Patiño. Entonces, bueno, ¿qué, te parece eso y por qué crees que eso está pasando en nuestra región? Bueno, lo que sucede, lo que sucede en América Latina tiene que ver con el uso político del derecho el uso político del derecho y de las instituciones jurídicas desde el interés del capital y el capitalismo. El neoliberalismo hace que use hoy en favor del interés del capital y del capitalismo todas las instituciones jurídicas. No solamente se trata de judicializar la política, no solo se trata de el lawfare en relación con nuestros principales liderazgos históricos, no solo se trata de la persecución a Lula, no solo se trata de la persecución a los Kirchner, no solo se trata de la condena a Lula eh, ilegal, arbitraria, demoníaca, demencial, porque es condenar al pueblo brasilero en, en la cárcel donde está Lula, está encarcelada la democracia en Brasil y con Lula están sometidas, sometidos los sueños ese pueblo maravilloso de Brasil en favor de una causa que debe ser liberada por siempre y para siempre. Pero exactamente lo mismo ha sucedido en Argentina con los Kirchner, sucede en el Ecuador con Correa y Glass y otros, y sucede en cada uno de los lugares donde, en cada uno de los países, en cada uno de los procesos, donde las dirigencias y los proyectos políticos lograron defender los intereses de los estados y de los pueblos en contra del dominio imperial y en contra del dominio empresarial y corporativo de las grandes corporaciones transnacionales. Entonces, no se trata solamente de la persecución y la judicialización de la política contra los dirigentes, sino de la relativa, la absoluta no vigencia de los estados de derecho sometidos a la lógica del capital, sometidos por el neoliberalismo que es incompatible con la democracia. El neoliberalismo contemporáneo hace que no exista la vigencia de los derechos humanos, que no existan nuestras culturas, que la psicología social sea una cultura del dominio, del desencanto, del consumismo brutal. Esta característica entonces nos debe hacer pensar de que no solamente hay persecución política y judicial contra nuestros principales dirigentes, lo hay en relación con Correa, sin duda, pero también lo hay contra la mayoría de nuestros pueblos que no tienen acceso a la justicia, que no tienen calidad en relación con los fallos de los jueces y tribunales. Es decir, hay un desmantelamiento del Estado de Derecho para favorecer el fortalecimiento, la consolidación y el blindaje del Estado empresarial, el blindaje de los derechos del capital. Y esta característica es una característica inédita. Entonces, Vanessa, no están solamente siendo perseguidos o encarcelados nuestros principales dirigentes políticos. Lo es, y esa es una verdad, pero está siendo perseguida nuestra democracia está siendo perseguida nuestra economía, están siendo perseguidas y encarceladas nuestras culturas y nuestros pueblos, y frente a eso debemos reaccionar, y no reaccionar solamente en la lógica de defensa de nuestros liderazgos históricos, o pensar que reaccionamos frente a la ausencia del caudillo, sino que reaccionamos en función de lo que significa un sentido de pertenencia a nuestras culturas, a nuestros pueblos, a nuestras democracias que nuevamente deben insurgir. No es casual, Vanessa, tampoco, que la Amazonía también esté en llamas. No es casual que la lógica neoliberal y la lógica extractivista y corporativista haya generado incendios en la mayoría de países de la cuenca amazónica. No es casual tampoco que la crisis en la Amazonía se dé por el exterminio permanente que desde hace muchos años se da en relación con nuestros pueblos y culturas indígenas amazónicos. No es casual que sobre territorios indígenas se hayan superpuesto áreas protegidas, se hayan superpuesto eh, concesiones mineras, se hayan superpuesto concesiones petroleras, se hayan desvastado a partir de la tala de bosques miles de millones de hectáreas y millones y miles de pueblos indígenas. Entonces, en la lógica imperial, en la lógica corporativa, en la lógica neocolonial que el neoliberalismo contemporáneo tiene, son incompatibles con sus intereses y sus necesidades los estados, las naciones, los pueblos las culturas, los territorios y los cuerpos. Porque es impresionante, Vanessa, mirar cómo el capitalismo contemporáneo y el neoliberalismo ha sometido también a las mujeres a la condición de pensar y sentir que su ser y su cuerpo son objeto de comercio. Y esa característica de desnaturalización de todo lo que somos, también involucra en un momento particular en la historia humana a las mujeres, a la condición de que la mujer reivindique no solamente su condición de reproductora de la vida, de dadora de la vida, sino de protectora y de facilitadora en favor de todas las vidas. Y por eso es tan importante que pensemos que la causa del feminismo en América Latina es una causa que tiene que ver con todas las causas de los pueblos latinoamericanos y no solamente con la reivindicación de las mujeres. Y si pensamos en los jóvenes y miramos cuáles son los impactos del neoliberalismo en relación con la precarización laboral, con el desempleo juvenil, en relación con la falta absoluta de certezas respecto no solo profesional, sino humana que millones de jóvenes latinoamericanos tienen en este momento, vemos cuáles son las consecuencias salvajes de un capitalismo y de un neoliberalismo cuyos impactos, si no nos damos cuenta y si no reaccionamos, serán irreversibles. Pero estamos a tiempo y debemos actuar con absoluto optimismo histórico para reconstituir estas capacidades esta dignidad en la historia, esta capacidad de volver a pensar que es posible. El Papa en estos días, en estos momentos, ha convocado un sínodo sobre la Amazonía y ha planteado que la iglesia debe caminar juntos con los pueblos indígenas. Esa característica de un diálogo con la fe, un diálogo ecuménico con las iglesias, no solo con la católica, sin lugar a dudas, nos debe hacer pensar y comprender cuán importante es volver a creer que es posible otro mundo, otros mundos donde nosotros, los ciudadanos, los comunes, la gente que cree en sus pueblos y en los sueños y en sus culturas, demos una alternativa de salida a este laberinto neoliberal que tanto empaña a la humanidad en este momento. ai yo, a mí me encantaría quedarme toda la tarde hablando, porque son cosas realmente transcendentales lo que es, las cosas que estamos aquí, ah, sobre las cuales estamos hablando. Pero ya pasamos de los 30 minutos, tenemos que encerrar. Me gustaría hacer dos preguntas que son un poco complejas, pero mm, a ver si logramos hacerlo de una maneira manera un poco breve. El, la primera es, usted, de lo que ha hablado, ha dejado de marcada la posición de que una integración regional es importante, en ese sentido del común, de que caminemos y logremos encontrar eh, las cosas que nos hacen más fuertes. Y mm, la sede de UNASUR estaba justamente en Ecuador y ahora se ha desmantelado eso. Me gustaría comprender el simbólico de que eso esté ocurriendo, ocurriendo ahora y que eso em, haya sido hecho por Lenín Moreno. Entonces ya no tenemos más la sede de UNASUR en Ecuador. Esa es una pregunta. Y la última <laughs> es que em, ese movimiento de las derechas en nuestra región con, no voy a citar todos, pero Macri, Bolsonaro, con eh, el presidente de Colombia, el, Duque, y con Moreno, con todos ellos, ese movimiento de derecha ha hecho con que muchos analistas, mucha gente, intelectuales, em, pensara que el movimiento de la ola, que se llamó de una ola rosa, una ola progresista, que esa ola eh, se acaba, había se acabado y que ahora teníamos una otra era, una era del neoliberalismo. Pero de lo que estamos viendo en, Argentina, en Ecuador, ah, de lo que estamos viendo en Venezuela, una fuerte resistencia eh, a la queda, al desmantelo del gobierno Maduro. ¿Crees, ¿Cómo evalúas eso? Estamos en un movimiento de regresión del progresismo, o sea, de una vuelta atrás, o eso, ah, o no, o, ya se ve que ese movimiento está logrando una nueva fuerza. ¿Cómo, evalúas eso? Creo que vivimos un momento de una pausa y de una calma para volver a respirar, para volver a pensar y volver a caminar y actuar. García Linera alude a un movimiento como las olas, a un movimiento de flujo y de reflujo de nuestros procesos. Y yo estoy de acuerdo con la visión de Álvaro. Vivimos un momento en el cual necesitamos volver a pensar cuáles son los aliados en el camino. Hay un maravilloso dicho eh, en el habla, en el pensar ecuatoriano y de la sierra, que dice que nos vamos a volver. Y nos vamos a volver significa por un rato, voy por un momento y vuelvo a mi lugar siempre. Yo creo que la izquierda tiene que volver a pensar y volver a sentir cuáles son sus próximos pasos en relación con este momento de calma y de pensamiento que debemos tener para volver a seguir actuando. El objetivo de gobiernos como el de Moreno, el de Duque y otros en la región fue desintegrarnos y afectar los procesos principales de la integración latinoamericana por formas de comercio y de mercado como la Alianza del Pacífico, que no son procesos de integración. El hecho de que en el caso de Brasil y de México se busque que Brasil y México no formen parte esencial de nuestros procesos de integración regional latinoamericano constituye una estrategia no nuestra, sino una estrategia ajena. Y esa estrategia imperial ajena nos debe hacer pensar la importancia de nuestros procesos de integración latinoamericanos, que siempre, Vanessa, deberán ser plurales. No nos interesan, nunca ha sido posible un proceso de integración real y verdadero si es que solamente nos integramos entre idénticos, entre iguales, entre similares. Necesitamos integrarnos en la diversidad que nos constituye. Y esa característica es reconocer el plural, reconocer la diversidad que somos, la diversidad que sentimos, la diversidad ideológica que tenemos. Porque lo que debemos conjugar y lo que debemos multiplicar son los intereses que tenemos en común. Y eso se llama continente, eso se llama América Latina y el Caribe, eso se llama culturas y pueblos. Y mucho más importante que el comercio y que el mercado son los pueblos. Sin embargo, América Latina necesita nuevos flujos de comercio, nuevos flujos de mercado, nuevas alianzas estratégicas para generación de producción, de ciencia, de tecnología, de inserción inteligente a mercados. Para todo eso sirven los procesos de integración. Los procesos de integración no son solamente una retórica ideológica y discursiva, son la conjugación de intereses en común y trabajar en el sentido de lo común en los procesos de integración latinoamericana es, seguirá siendo un imperativo categórico para que nosotros no solamente existamos como estados, sino como economías. Si es que en el actual momento de la globalización y en el actual momento del neoliberalismo que hemos analizado antes, no somos capaces de fortalecer nuestras economías, dejamos de existir. Por eso es tan importante volver a tener un aliento esperanzador, más pragmático, más realista respecto a nuestros procesos de integración. Pensar que la sede de UNASUR en el Ecuador es una sede que sin duda, simbólicamente nos representó como el proceso de integración latinoamericano y en el caso de Ecuador como la capital de la integración latinoamericana, también hay que reconocer que el límite profundo que tuvimos como UNASUR tuvo que ver con que el proceso de integración latinoamericano expresado en UNASUR lo debían construir los pueblos, lo debían construir las instituciones, que si bien existieron ejemplos importantísimos, por ejemplo, el caso de la integración en relación con aspectos de salud, en otros casos no logramos, porque también el proceso de integración de UNASUR fue eh, de muy corto tiempo, no logramos generar los resultados adecuados que hagan que la gente valore la integración, que los pueblos cuiden su integración, que no sea la tecnocracia, que no sea la burocracia quien cuide su puesto en un organismo internacional de integración, sino los pueblos los que cuiden la integración, porque es la integración la que mayor beneficio da a la vida de los pueblos. Esa es la, conjugación de una nueva ecuación en favor de la integración latinoamericana. Esta característica entonces nos debe hacer pensar que el gobierno de Moreno también cumplió un objetivo nefasto para desintegrar no solo UNASUR, también Moreno salió del ALBA, también Moreno ha puesto en parálisis de la comunidad andina. Y también Moreno ha apostado abiertamente a ser miembro de la Alianza del Pacífico. Una Alianza del Pacífico que, repito, desde mi punto de vista no es un organismo de integración, sino una alianza en favor del libre comercio, del libre mercado, en favor del neoliberalismo en la región, que hemos analizado ya cuáles son las nefastas consecuencias de esa lógica en nuestros pueblos, en nuestras culturas y en nuestras naciones. Agradezco muchísimo por el tiempo, por esa clase que nos ha brindado sobre integración, sobre el sentido del común, sobre todo eso, y sobre también los hechos recientes de Ecuador. Aquí está una revista que también es tuya, entonces creo que nos mantenemos ahí en contacto y también que puedes enviarnos cosas que te tenga y todo, que traducimos y publicamos. Em, hasta la próxima y un fuerte abrazo. Abrazo, gracias Vanessa, saludos a los compañeros.